Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick. it. Y ya está. Ajá. No está difícil, no? No. Tu, Lea, ja t'has pensat que vols fer batxillerat tecnològic, no? Vull dir, ho tens claríssim. Sí. És que la tecnologia jo crec que és un home. No, no, no, escolta, és un món d'homes. Jo no vull que passis assenyalant per tot l'institut i em mira l'única noia que fa batxillerat tecnològic. Bueno, va, papa, això és problema meu. Va, vale? problema teu i problema de tots, no pot ser. No, escolta, hi ha moltes teories sobre el respecte, vull dir que no ho dic jo, eh? Va, això és un fet de claus. Bueno, papa, papa, que sí, que hi ha moltes teories, tot el que tu vulguis, però és el que vull fer i ja està. El cervell de l'home és molt diferent Mira, papa, m'és igual com és el cervell de l'home, de la dona i aquestes històries que m'expliques. Jo vull estudiar batxillerat tecnològic i... Jo t'estic dient que podies provar les arts, per bueno, exemple. Les arts sempre tenen moment moments dic, doncs així. A veure, explica-li el que et preocupa, perquè en realitat el de l'home i la dona... Mm, explica-li. I a part, un moment, és que em veu dir que podia escollir, no? Doncs escolleixo batxillerat tecnològic. I llavors per què em pregunteu? Lea, és que ell s'està preocupant per ja, ja, ja ho sé, però jo també preocupo per mi mateixa i això és el que vull. No, jo el que vull dir és que, que això és cert, el que t'estic dient és que només és una via perquè et vagis indicant cap on vull anar. A veure... Que sí, papa, que ja ho sé, que tot això, que sé el que faig, que és el que vull i he decidit que vull estudiar batxillerat tecnològic. I si estudies una altra cosa? Doncs no. Per... Ah. No, perquè no m'agradaria i no m'ho passaria bé. Social. I això, papa, se'm dona bé. Tu saps que se'm dona bé. De petita volia ser veterinària. Va, papa, papa, M'heu dit que què volia fer, doncs jo vull fer el batxillerat tecnològic, que és el meu futur i jo decideixo. I punto. I punto, sí. I no res més a dir. I ja està, papa. Alguna cosa més? Algú que no podem dir res. M'ha quedat tot molt clar. sola una estona a la meva habitació o estareu aquí tot el sí, sí, dia? Sí, sí, sí. Sí, hem de ser sola. Sí. No, ojo, no Estem a la senyora. La senyoreta amb el seu espai. Sí, sí, ojo. No? Oh. Però aquest espai ni pagat. Tecnologic. Tecnologic. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, melt,